нерсенин электрленишинин жолдору электр зарядынын эки түрү бир нерсени экинчисине сүргөндөн кийин анын майда нерселерди өзүнө тартуу кубулушу нерселердин электрлениши деп аталат денелерди электрлеништирүүнүн эң белгилүү жана кеңири таралган жолу сүрүлүү тажрыйба жүргүзүү үчүн эбанит таякчасын жана жүн алабыз башында таякча заряддалган эмес аны электрометрдин шарына жакындатсак анда анын жебеси жылбайт эми таякты жүнгө сүрөбүз дагы кайра шарга жакындатабыз электрометрдин жебеси четтеди демек таякта электр заряды бар экенине ынандык диэлектриктер гана электрлешпестен металл суюктук газдар дагы электрленишет металл нерсеге кантип заряд берүү керек экенин көргөзөлү жипте илинип турган оор металл салмагына оролгон гезитти урабыз салмак зым аркылуу электрометрдин жебеси менен туташып турат ургандан соң жебе четтеди демек салмакта электр заряды пайда болду нерсеге башка зарядталган нерсе тийүү аркылуу электр зарядын берсе болот азыр гильза менен таяк заряддалган жок жана бири бири менен өз ара аракеттенбейт эми таяк зарядталды гильзага таяк менен тийгенде заряддын бир нече бөлүгү өтөт жыйынтыгында гильза менен таяк бири бири менен аракеттене баштайт нерсени бири бирине тийбей үчүнчү жол менен дагы электрлештирсе болот бул жөнүндө кийинки тажрыйбалардан билесиздер эки түрдүү электрдик аракеттешүү болот муну сүрүлүүдө байкаса болот эки окшош таякты жүнгө сүрөлү эки окшош таяк бир заряддын түрүн алды жана алар түртүлүшөт жүнгө сүрүлгөн эбанет таягынан алынган заряд терс заряд болот жибекке сүрүлгөн айнек таяк оң заряд болот айнек жана эбанит таякчалары ар башка материалга сүрүлүү жолу менен электрлештирилди жыйынтыгында алар түртүлүшпөй бири бирине тартылышат жибекке сүрүлгөн айнек таягынан оң заряд алынат